benn kaw kaw benn kaw kaw bu naar bu naar jóge ca àll ba jóge ca àll ba na ci yàlla jéggal sax nee na ko ci yàlla jéggal sax kaw kaw naar kaw kaw naar di sàmm di sàmm di bédouin di bédouin jóge ca àll ba jóge ca àll ba wax ni wax ni ñi fi jiitu woon ñi fi jiitu woon maay seen patron maay seen patron bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw man la ñu préparé man la ñu préparel kooku weddi na yàlla weddi na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñooñu ku leen weddi ñaar ñooñu nag ku leen weddi ci kufru nga jëm ci kufru nga jëm ci yéeféer barke nag barke nag àggul ci wax lu concerné ñëpp lu concerné ñëpp ñëpp ni pat kenn du wax kenn du wax ba barke àggu ca bi ci des bi ci des mooy suñu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man raa minkum munkaran falyughayyirhu waaye nag bu ñu waxee dara ci yéen teel a Muhammad taxawal te tontu mais yéen teel a Muhammad du maamu kenn lu fi nit am ba ñu lay xoole loolee ci loolee la jóge nee da ngeen defe ni nag mokkal alquran tax na nit am dara ca yàlla déedéet politique yi ñuy def. mais politique yi ñuy def. ak ku ko mën a def. ak ku ko mën a def. fab aaya alquran yi. fab aaya alquran yi. di ko méngale ak sa politique pour dëgërale ko sa bopp doo dëgër yàlla indiwu fi benn aaya pour kenn doyadal ko yàlla dafay indi aaya wax lim bëgg wax lim bañ santaane tere bëgg it ku ko jaamu ca li nga dégg waaye du lu ñuy campagne de du lu ñuy campagne ku wax lii waroon naa xalaat ndegam boroom xam-xam la waaye nag ku yàlla génne ci boppam dalay aw kalay aw seytaane lay doon waaye boroom moom xel muy wax ni Jérusalem moo nekk Makka wala Bakka Faraatu jabbatu baaxul waaw maqaama Ibrahima fan la ne xajaratul aswad fan la ne safa ak marwa fan la ne ca Makka multazam fan la ne ca Makka misaabu rahma fan la ne ca Makka waaw yooyu yëpp nag yow ngay borom xam-xam muy lay wala lu la nit ñi mën a jox ngay samp leneen génn saxal ci lool génn loo ci de yàlla la génne ku yàlla génn nag nga génn ne yéen ñëpp nag kenn ku ci ne war naa am xalaat ci lii xew kenn ku ne wax ci xalaatam yéen a ngi saagante ci réseau yi yéen a ngi weerante ci réseau yi yéen a ngi nettali ci réseau yi yéen a ngi photo wu di def ci Facebook rawatina nag WhatsApp wax leen ci lii nag wax leen ci lii ne bu kenn noppi de ku nopp set nga lislaam kenn mënu ko layyil waaw fab lu toll naka yonteela Muhammad ashraful xalq loolu nag waaw loolee bu amee nag ku jóg di dal ci yonent bi ñépp toog di ko seetaan waaw te bu gereew jotee ngeen di bëgg a rey seen bopp bu revendiqué jotee ngeen jóg di revendiqué kenn ku ne waxkat nga ñii taxaw nii loo wax ñu jàllale ko jàllale leen loolu te def ci nag seen xalaat ak seen commentaire nag nee ngeen wax ni te ku ko wax nag muy dëgg ku wàcce yonent bi daanal ko weddi nga ko ku ko weddi yéefar nga nee coow lee bari rek waaye ñëpp xam nañu ni li xew du dëgg politique nag dafa yàq ñëpp nee moom nag nee daawul wax sax ci waaye lii nag ku ci waxul bu la yàlla jàppee dana la boole ki wax ñuux la ca safara su yeboo ñu ni nag moom luy yoonam ci safara moomu safara xamul safara bu yeboo ñu wax ko waaye daal am na luy tegtale ni nit ki demoon na ba ñu yaakaar mu yàqule te yàqule nag du wees xamuloo ni yàqule moo gën a yomb defaru yàqule moo gën a yomb defaru li ñuy wax ni li ñuy wax ni nag nit dana jaamu yàlla nit dana jaamu yàlla ba jub àjjana xalaat wàññi ko yàlla yóbbu ko safara comme nit ku xalaat ku def lu bon mel na ku def lu bon ba yàlla di ko yóbbu safara xalaat bu baax dox fa yàlla wàññi ko yóbbu ko àjjana te na yàlla nag mën nga koo wut junniy at doo ko am nga xëy suba rek am nga xëy suba rek am yàlla boo ko amee nag boo ko amee nag booba nag réere nga yow mbaaxu yàlla yàlla la may ci saasa lam la mayoon te mu wut ku ci junniy at lam la mayoon ca saasa la koy nangu yàlla du kenn te kenn nit du yàlla lu mu tëral nañ leen ko ko fi bàyyil kuy wut sa àddina wutal sa àddina ak noo ko mën a wute bu la jigee naam bu ca yàlla àndee waaye nag li yàlla tëral nañ leen ko fi bàyyi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbokkam yooyee ko fi jiitu woon ñoom de jàppewuñ ko sàmm jàppewuñ ko bëddurin kon lañu ko jàppe ku agsiwul ci maqaamay xam lañu ko jàppe yow yemal ci li nga xam di wax léeg-léeg nga trompé ñi léeg-léeg nga nax ñi léeg-léeg nga wax lu dul dëgg li yées nag ci mu kàllaf wax lu dul dëgg adduna yépp dëgg ko ku jóg nee ku fi jóge balaa waxtu wi ëllëg na nga def sa tur ci Facebook wax ñi koy dégg dégg ko te lu ci waay gis na ko partagé ñépp jot ci partagé leen ko waay ñépp jot ci waaye waaye ku dee ca marché ba nag yaa tàgge sa bopp moom daal ku dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp waaye bëgg sa bopp wala bëgg àddina ba di ko wut di ci dugal yàlla ak yonent yàlla Muhammad nee lu bon daal bon na rek xanaa sax yow mën nga xalaat sax xalaat ni lii su ma ko waxee xamuloo ni juif yi ñooy banu Israël ñoom ñoo tudde seen bopp peuple élu yàlla jaar ak ñoom fu bari teral leen waaye du juif de banu Israël la wax du juif de banu Israël kon waaw teraanga jooju nag ku bëgg am dëgg wala nga bëgg siiw waay waay bu mu la tax a weddi yàlla yàlla ko ko weddi daa siiw de waaye ah na nga ko bëgg doo ko ko ni amee de léegi nag léegi nag fii ne kenn ku ne am nga droit wax ci ne yéen ñi nag les caméramans nettalikat yi lu ngeen dégg nettali lu ngeen dégg nettali ko nee ngeen nettali lii te partagé ko nag ah wuyu leen bii direct direct lañ def ah bi direct waaye ne moom moo ko moom moo wax nag ne ngeen waxu leen direct la wax leen nag bu ngeen jógee fii ngeen wax yéen itam wax leen ne fi mu ne moom mooy wax yéen it yéenay seetaan di jottali waaye waxagu leen am ngeen ci wàll ku ci nopp daa daje mbëggalu yàlla xaw ma àddina xaw ma àllaaxira ku ne na ci wax nag ku ne daal na ci wax bàyyi leen bànneexu nit ñi ngeen di wut bu yàlla taxul bu yàlla taxul ne boo gisee sa mbokk di wut bànneex ci moom di ko wutal bànneex na yàlla tax te loolu nag ñun ñépp la war nag ci suñuy diggante ñu def ko fa tabaarakallaahu ah ne rëy na lool de wax bi tuutiwul de ne Sidi Lamine Niass dafa taxaw moom ci li mu war a taxaw waaye du musée li ma de Bamba Njaay Bamba Njaay dafa wax li mu war a wax waaye du Musaylima de nit nag bu yëgee boppam mën na laa tudde la mu yëg fekkat la mu lay tudde moom moom moom moom moo ko moom def nañ seen warugar. ne ñoom daal def nañ seen warugar. Sidi Lamine Niass. Sidi Lamine Niass ca Saasa wax na Bamba Ndiaye wax na waaw sëñ Aliou Sall wax na Abdou Aziz Touré Abdou Aziz Touré fa tabarakallahu nee ñi war a wax ñëpp ñi ngi wax benn par benn am na nag ñoo xam ne ñu ngi défendre weddi yàlla daal moom ku ko bëgg a layyil daa wax ba yàqu sa aajo du faju te sa der dina yàqu kon daal mbokk yi